Polvo quero cantar Desta volta con dúas categorías Unha infantil ata 12 anos E juvenil ata 16 anos É unha morea de premios Tres por categoría Non sei cantar Imos ver o que pode pasar cando vas ao cole Ademais da grabación profesional do disco Imos ver que pode pasar cando vas ao cole Con ganas de cantar Imos ver o que pode pasar cando vas ao cole Os gañadores hanse decidir na gala final No Teatro Colón da Coruña 3 ao 20 de xuño para mandar as túas cancións orixinais.